Szlak by tu trafił. Hej, jestem oszust. Koleś od zabijania. Oto jest moja broń. Jeśli chcesz być dobrym oszustem, nie daj mu sobie poznać, że nim jestem oszustą, czy nie być oszustem? Pamiętaj, aby zawsze być pewnym siebie. Jeśli chcesz być dobrym oszustem, musisz sabotować zadania innych. Da, da, da, da, da, da. A masz z pistoletu! Zawsze bądź wolny i wykończaj przeciwnika. Po skończonej opcji zawsze znika.